Oye, bro, ¿te mandaron reporte? Ay, sí, bro, pero yo ya me las arreglé para que no se enteraran mis papás. ¿Cómo lo hiciste, bro? ¿Falsificaste las firmas? Así es. Ya sabes, siempre sale todo perfecto. Porfa, amigos, hay que ir a la fiesta. Ándenle. No, Julieta. Ni loca voy a casa de Dante. Porfa, Julieta, ya no insistas. Ahorita vengo. ¿Qué te pasa, Dante? Más bien fíjate por dónde caminas, Lucer. Ni creas que te ha salvado de mí, ¿eh? Quien me la hace, me la paga. ¿Qué te hice, Dante? ¿Qué quieres de mí? Tú sabes bien a lo que me refiero. Eres una cobarde. Siempre serás una loser. Que te quede bien claro. Ya, Julieta. No voy a cambiar de opinión. Está bien, Julieta. Vamos a ir a la fiesta pero solo para dejarle bien en claro al tarado de Dante que no somos ninguna losers. ¡Gracias, Mía! ¿Es en serio? Mía, no eres ninguna loser y no tienes que probárselo a nadie. Lo sé, Martín, pero no quiero dejar sola a Julieta. Bueno, está bien. Porfa, cuídense mucho. Dante no me da nada de confianza. Odiaría que algo malo les pasara. Tranquilo, Martín. Todo va a estar bien. Alma. Gracias por cuidar a mí esta noche. No se preocupen, mi sobrina es súper linda. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. <gasps> Uh, tía, yo solo estaba... Uh... No tiene nada de malo cantar, Mía. Anda, continúa, por favor. ¿Estás segura que quieres que cante? Sí, Mía, por favor. Estoy segura de que tienes una voz hermosa. Ah, está bien. sabía. Algo muy dentro de mí me decía que tú eres como yo. No sabía. Tienes una voz hermosa. Gracias, tía, pero no es para tanto. ¿Cómo no, Mía? Tu voz es hermosa. ¿Por qué nunca has dejado que alguien te escuche? Porque mis papás detestan de que alguien cante. Desde pequeña me ha gustado cantar, pero una vez escuché una discusión que tenías tú con mi mamá y pues desde ahí yo sentí que era mejor mantenerlo en secreto. No tengas miedo de mostrar tu talento, Mía. Mis papás nunca me apoyaron cuando era chica, pero desde siempre amé la música. ¿Y por qué no eres cantante? Porque no tuve éxito y nadie me apoyó, pero eso no significa que haya abandonado mi sueño, porque yo doy clases de canto. ¿Te gustaría tomar clases de canto conmigo? Ah, no lo sé. El talento ya lo tienes. No cualquiera puede cantar como tú. Me encantaría, pero si mis papás se enteran. Por eso ni te preocupes, será nuestro secreto. Bueno, está bien, lo haré. Mil gracias, tía Alma.